Asap rokok mengandung zat pencetus kanker. Sebagian besar asap ini dihisap oleh orang-orang di sekitar perokok, seperti Ibu Ike yang menderita kanker tenggorokan meskipun dia bukan perokok.